Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de la veine cave inférieure. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis l'anatomie descriptive, les branches d'origine de la veine cave inférieure, les rapports de la veine cave inférieure, les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales, et à la fin, une petite conclusion. la veine cave inférieure, c'est le tronc collecteur des veines de la partie sous-diaphragmatique. Elle est située dans la cavité abdominale. Il traverse le diaphragme et présente un court trajet thoracique. Pour l'origine, elle est formée de la réunion de deux veines iliaques primitives. Ces dernières résultent de la réunion des veines iliaques externes et de la veine iliaque interne à la hauteur de L5. Il monte dans l'espace rétro péritonial sur le flanc droit du rachis lombaire. Il a un trajet vertical jusqu'à L1. Il passe derrière le foie et traverse le diaphragme à la hauteur du D9. À la fin, il a un court trajet thoracique intra-péricardique et se termine dans la paroi postérieure inférieure de l'oreille droite. Pour les dimensions, il a une longueur de 22 cm, un diamètre de 2 à 3 cm, croissant du bas en haut. Il présente deux renflements, l'un au-dessus de l'abouchement des veines rénale et l'autre au-dessus de celui des veines sus-hépatiques. Pour le rapport dans l'abdomen, il est accompagné le long de son trajet par les nœuds lymphatiques lombo-précave, latérocave et intercavo-aortique. En arrière, il répond au corps des vertèbres lombaires de L4 jusqu'à L1, au muscle grand psoas droite, à la partie médiane de la surrénale droite, aux artères lombaires droite, à la veine rénale droite et aux artères phrénique inférieure droite. En avant, il repart en haut, à l'origine de l'artère iliaque commune droite, à la racine du mésentère et ses vaisseaux, à l'artère testiculaire ou bien ovarique droite, à la partie horizontale du dédénum, à la tête du pancréas et dernièrement au foie. à gauche, il répond à la abdominale, au lobe codé du foie. À droite, il répond au colon ascendant, au, bord médial du rein droit et du latéral droit. Dans le thorax, il présente un court trajet de 3 cm entièrement recouvert par le péricarpe. En avant, il répond à la paroi inférieure de l'oreille droite. En arrière et à droite, il répond au ligament triangulaire. À gauche, à l'œsophage. En dehors, au nerf à la plèvre médiastinale et au poumon droit. Au niveau du diaphragme, il adhère étroitement au bord du foramen diaphtique de la veine cave inférieure. La veine cave inférieure reçoit plusieurs branches collatérales. Premièrement, les veines lombaires qui naissent en regard du tronc de conjugaison et se dirigent transversalement au-dessus des artères lombaires et se terminent au niveau de la veine cave inférieure. Deuxièmement, on a les veines rénales qui sont situées en avant du plan artériel. La gauche est plus longue que la droite. Il passe en avant de l'aorte abdominale et de l'artère mésentérique supérieure. Puis on a les artères surrénaliennes moyennes. La droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. Cinquièmement, on a les veines susépatiques transporte le sang du foie vers la veine cave inférieure. Se distingue en deux grandes veines, la veine hépatique droite, la veine hépatique gauche et la veine sous moyenne. Puis, on a les veines diaphragmatiques inférieures. La veine cave inférieure reçoit au niveau de son orifice diaphragmatique à plusieurs veines diaphragmatiques inférieures. Pour les veines gonadiques, elles proviennent du suscule ou bien des ovaires, montent en dehors de la veine cave inférieure. La droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. En ce qui concerne les anastomoses, Premièrement, les anastomoses portocaves. Les anastomoses de la région du cardia, en premier, ce sont elles qui forment les varices cardio osovagiens en cas d'hypertension portale. Puis, on a les anastomoses de la région ombilicale avec les veines para-ombilicales. Puis, on a les anastomoses rectales avec les veines puis, on a les anastomoses entre le système porte et les veines sucépatiques. Et dernièrement, les anastomoses péritonio-pariétales. Deuxièmement, on a les anastomoses cavocaves. On a deux systèmes, le système pariétal antérieur formé par la veine épigastrique et la veine mammaire interne. Le deuxième système, c'est le système lombo formé par la veine lombaire ascendante, la grande veine azygose et la veine hémiazygose inférieure gauche. En ce qui concerne les applications cliniques, les variantes de la cave inférieure, leur incidence est rare et leur impact clinique est le plus souvent faible. La connaissance, elle permet de redresser certaines erreurs diagnostiques et de mieux organiser les gestes interventionnels. Ici, on a une veine cave inférieure qui se jette dans la veine cave supérieure. Ici, on a une veine cave inférieure qui est double. Ici, on a une veine cave inférieure qui est à gauche de la haute abdominale. Concernant les voies d'abord, premièrement, on a la laparotomie médian xyphopubien depuis l'appendice xyphoïde jusqu'au ombilique. Puis, on a la laparotomie bisocostale. L'incision est tracée à travers les doigts en dessous du rebord costal. Il peut être complété par une incision sur la ligne médiane jusqu'au lac Zifoui. En guise de conclusion, la veine cave inférieure est le tronc collecteur des veines de la partie sous-diaphragmatique du corps. Elle naît de la réunion des deux veines iliaques primitives droite et gauche à la hauteur de L5. Elle passe dans l'espace rétropéritonéal de la cavité abdominale. Il passe dans le flanc droit du rachis lombaire et il traverse le diaphragme à la hauteur du D9. Il présente un court trajet thoracique et il se termine dans la paroi postéro inférieure